မင်းမင်းတို့တယောက်တည်း cost center ရှိတာမှမဟုတ်တာဟောငါတို့ဘက်မှာလည်း cost center ရှိတာပဲဟာဟာစားနေပြီ我这两天天天在那。 Yeah, abi. Bila bila aç onu bila aç onu bila. Gimana mak? kê kê kê ke. Oh, la la la la mà mà mà <laughs> mà mà trong trong trong Eddie Eddie bay bay bay bay đủ đủ trên ngalah lah, ngalah lah. Macam ni, macam ni. Macam ni. anime နဲ့ဖြတ်ခဲ့ပေးမလို့ anime နဲ့ဖြတ်ခဲ့ပေးမလို့ကျွန်တော်ဖလစ်ကနဲ့ခုံတော်ပြေးလိုက်တာဆိုတော့ frame ကြီးဆိုပြီးတော့ Paladina. Ah, tudo, tudo. တို့တို့ကဲမင်းမလို့ဖလစ်ကိုင်းနဲ့ခုံပြေးသွားလိုက်ရစာလာပေါ့လို့ဦးလေးနဲ့နဲ့အာလက်စလေးရစားလိုက်တာ ကျွန်တော်ကဗျာ flicker နဲ့ဒီလိုပြောင်းနေဝင်ပြီးသူ့ကို animate ထောက်ပေးတာဘာတော့ကဘာတော့ကတဲ့ထိုင်ကောင်ကကျိုးမှာအထိုင်ကောင်ကကျိုးမှာအထိုင်ကောင်ကျိုးကြရင်ကျွန်တော်လောင်ရီမှာသိတာကျွန်တော်စွဲမထူကျွန်တော်ရီမှာကျွန်တော်အပေါ်ကနေသိတာဒါသူတို့ထိုင်တဲ့ကောင်ကျိုးကြရင်ကျွန်တော်ရီမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရီမှာ တရှောင်းပဲနေတိုင်းဘယ်ဟိုကောင်ကအဲ့ဒီမိတ်ကိုမပေးဘူးอ่ะမလာဘူးအာရုံများတော့အော်ဖရမ်မစ်ကလည်းဝင်ပြီးစီကီဝမ်ဖြတ်ခင်လှတယ်ရှော့ရှော့အကုန်ရှော့ဝေးကြပါဗစ်တယ်ဟာဘာတော့အေးလို့အာဟိုတကယ်ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ကြိုးကြရင်ကျွန်တော်ရီမာဘရိုကြည့်နေသေးလား သိလားဘာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဆိုကျွန်တော်ညီမှာဘာမှမလုပ်ဘူးရပြီရပြီကွက်တီပဲဟာရောငါချောရတယ်မရောက်တော့ဒမ်းမေ့ကျင်နားလိုက်တာ ああいやバラバラは長いだကွာအကောင်ဆူဆိုင်နိုင်ရလူရနဲ့ဗာစီဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်ဟိုမှာဗျာပြောရင်ကြော congratulation ပါ brother ရောင်ရင်ငါဘာမှန်းတော့မသိရဘူးဗတယ်မှာရှော့ရှော့ရတာရကြောက်ဖို့အောင်နော်ရေတန်းနာရောင်ရင်စိတ်ထင်းကြအောင်ဟောရေတုံးရောက်ကြီးအဲ့လိုစုနေတယ်အသိအကုန်သိသွားရှုံးသွားပြီကွာရှုံးသွားပြီအာရန်ရှာပြေးနေတာကွာ defeat Ma più di <laughs> quelle.